Скажи, зачем тогда мне жить? В дней, как поток, потока дождя, Сорванным листом кружить. Если б не была тебя, Я выдумал себе любовь, И твои не искал бы черты, И убеждался вновь от любви нам не любить. Если б не было тебя, я б шел по миру как слепой, в горе сотен чужих голосов, узнать пытаясь горе. чтобы твой призрак любя Призраком моим Если б не было тебя Я знаю, что не смог бы ждать Разгадал бы секрет бытия Только чтоб создать быть ты убеждался вновь и вновь, что это все ж не ты. Если